तेरे बिना जिंदगी गुजारा गे कि जान जान की रूप पुकारा गे कि मैं तेरे बिना जिंदगी गुजारा गे कि जान जान की रूप पुकारा गे कि करोगे जे करोगे जे लगा करोगे साले वाली मौत तुसी भी ते मरोगे और होला वेखदा जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे मुझे छोड़ कर बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछता ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਨ ਕੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਦਗਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਰੋਗੇ ਹੌਲਾ ਵੇਖਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਓਗੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ ਬੜਾ पछताओगे हो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओ